するしないどうも日向太子ですトッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠今回のゲストは小林剛プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています 第1局開始です皆さん手配を開けてくださいなんちゃトラが E1 ですゴーさん本場で展望状況苦しくなってきましたね展望減りましたね、で難波でこの点差だとさすがにいつもよりちょっと打点重視になりますねここからはまたちょっと違ったゴーさんってことですかはいこらダブナンのみの2 0点だと、 2000点は増えるものの、着順上昇にあんまり影響がなさそうなので、できれば2000点よりも高い点になればいいですね。はい、じゃあ、泣きのバランスの時も打点があるようになると思います。じゃないと、なかなかこう声を出していかないってことですか、はい、ただ、何を重ねて、なんなんて打たれたらしぶしぶ泣くかもしれないですね。 <laughs> なるほど。はい。さあ、では、積もってみますか。何が来るか。 <laughs> ドラヒョウでした。さよならです。まあ、面前でリーズもイペコとかになればいいかなぐらいですかね。う1位を絶対にこう取らなきゃっていう対局の時と今回は RTD ルールで、まあ、一つでもね上の着順にこう価値があるですね。対局、うん、1つでも上に価値があるならね 1万4,000点差に2人いるわけですけど、うん、ちょっと増やしてどっちかが落ちてくるケースっていうのがいっぱいあるんでまあまあ自然には打てますよね、うん、僕と縛りだと残り4局であと2万5,000点上がらなきゃって思いますけどまあそこまでではないですね。うん今日さんこになりましたねさてこれどうしよう <laughs> 何を聞きたくない何は <laughs> 単純に面前の両反薬として使える、うん E1 ドラリャンワンそばドラが E1 じゃなかったらリャンワン切るんですがといって孤立の6と6は切れないんでやっぱりなんですねお悩んだ結果選んだのは何でしたでも今回こうリーチにいけそうなね形ですもんね 菜が並んでいるこれは無駄相撲でした結構こういろいろ考え方だったり違うのでたくさんあるじゃないですか、えー、麻雀というルール性なんですかねいや昔からのそのいろいろなあるんですかね、ね、正解が非常に分かりにくいゲームであることと、うん、確率計算が得意じゃない人がいるのと <laughs> なんでこっちあ、なんかありました。 <laughs> なんで今こっち見たんえ、なんかまずいこと言いました。い <laughs> やいやいやいや、大事ですよね。結構確率何割ですか？確率でしかない。基本確率だけだと思いますけどね。えー、確率とその計算でその組み合わせ上どうやるのが得かを予想するゲームだと思ってるんで、うん、やっぱり数字に強い方がいいとは思います。うん 引きましたねこれ孤立杯はローとローだったんですけどまあ3腕切りあ3腕待ちのリーチにしたいので、うん、これは6切って筋にしといた方がいいですね先に切っとくはい、はい、いやローあロローの方ですね、うん、ーはくっついたら切らないかもしれないんで他のカンちゃんを処理するんですか、はい、うんローワンはもう筋を作るために切 なるほどノータイムでしたもんね今のもあ両方は一2三の三色になるかと思いきやこれ思いきやならないんですかにくっついたら多分一品三品を切っていくんで見なくなりますね、うん、 <laughs> これどうやっても三色にならないんですよ <laughs> ここです、ね、ここのローピンチーピンが出ていくっていう未来が、おそらくないので高めイーペイコのがいなくなって、はい受けが残るってことですね3つの3色にはしないと思うんで、はい、結局123の3色にはしない となると両面になりやすい両層とロ老層の選択で、うん、まあ老層の方が両面変化がありますからねうん両層つもぎり結構高い手狙わなきゃってなんとなく3色のもと残しちゃう人多いんですけど、うん、この手は一手先を考えるとどうやっても3色にならないです分かれば早めの判断できますもんね、うん ターン親の現物そろそろソ争をいつまで持とうかなっていうのを考えながらやってますよね今回ね想図が少なめあここでパワーソーが出てきた多分トップ目だったら今のパワーワンのところでロソー切っちゃうかもしれないですねあ今展望がこうじゃなければ、ええ、あそれにもよって変わるんですねはい 展望がないので自分の都合で目いっぱいやってますが、うんうん、思ってたこありましたねそうですねこれでこれで一 p 三品どっちを切るかですが親の現物もう数品に備えてもあんまり変わらないので三品からいきますね、うん、これでもそのも数品使えるんでそうですね くっついて一つねまたいい形になりましたおここで下茶からリーチの声ですねウーワンギリリーチああそのウーワンをトップ目が仕掛けていきましたあ、両面チーですね67で コーを泣きましたそして現物の3ピン国が仕掛けたってことはリーチに対して仕掛けてるんで、うん、かなり上がりやすい手が入ってるか単なる一発消しかですねおお一発消しのパターンもある、うん、はい特にこの人はタイプ的に一発消しが多いのかなとかもちょっと考えますけど <laughs> あなるほどまあだ3品切ったのだけではまだ分かりませんが、はいうん、このあと安全そうな牌が出てきたらあやっぱり一発消しだったなって 親が9ピンを切っていますピンぐらいはまあこの点差の親でそこそこだったら切ると思いますね、さあ郷さんどうしますかシャンテになったので、ワンチャンスの1ピン切りますはい3ピンが3枚目通りましたどうなんですかね対面は3ピンか数層か まだわからない二枚切れのペイでしたでもね吐くこれも大丈夫ですね4秒リーチを受けていますあラ通りましたねそろそろ正体バレますよ今 <laughs> 正体 あローピンは中筋ですか三と九が通った後ですからねどうですかまだ、ま、だまだ分かんないですねええ乗ってますがまあランピンは3ピンのワンチャンスはいまだ正体がわかりませんね うん、まだわからない。 <laughs> なんかね、噛み合ってますね。いやこれ、親もね、そう簡単に降りたくないですよね。ある程度、あ、まとまっているのなら。でも自敗ですからね。正直言って親はまだ天敗じゃないことが多いと思うんですね。うんうん、手を崩してはいないものの、そんなに天敗っぽいサインは出てないんで、まあ、ビシャンテンかリャンシャンテンか。 そう筋の小さ手出しですあれはどうですかまだ怪しいですね怪しいただまあ単なる一発消しなら現物がたくさんある手配から並べてくると思うので、うん単なる一発消しではなさそうですねだからまだタイヤのイシャンテンとかテンパイで粘ってる可能性はあります、はい、さてとシャンテンでドラがワンなんですよねはい ワンが馬に1枚ヤンワンがリーチ宣言杯の筋、うん、リーチ宣言杯が M1 なので関ギャンワンはかなりあると思うんですよね、うん、ドラを使ったってことですか、えー、うん、そうするとまあデカッコの両面とまあ漢字文系のイいシャンテンを残して、うん、ちょっと安くなるかもしれませんがドラを切ります現物現物で両面で追いついてリーチですね、 お子さん両方当たりじゃないですかピーチツモドライチ天パネしまして千三百二千六百のツモ上がりでしたゴーさんってます当たってる <laughs> 当たってるというかまあそりゃ天元杯の、うん、やはり危ないんですね、 まあ E1 現物じゃなかったらリャンワン切りますけどねああ今ね通った、えー、E1 があるから一応チートイツのメモ見るんですかこういう手の時ってまあチートイツもメンでもなまあローソン引いたらチートイツだし、まあ危ないですけどねなんか持ち方も嫌ですけど、えー、まあ想像全部危ない <laughs> テンパったらどうせ危ないことにはなるんですがさあどうでしたこちらが 数ワンなら上がれるまあやっぱいや地位で天敗だったんですねまあ地戦なるほどイシャンテンなんだなるほど内定イシャンテンはいイシャンテンで筋で筋の地位を打って天敗取れそうなんで一発消しつついったとなるほどうん全体的に周りの上がりがよく決まりますねはい <laughs> 苦しいですね 積もられてしまいましたさあ最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひチャンネル登録よろしくお願いしますさあではまた何2曲でお会いしましょう